谁能比我更爱和牛？没有。嘿，我芊芊呐，爱去起赞、够起订阅、起刷介绍和你所有的朋友哦。嘿，大家，现在呢是早上的六点半。 今天是日本开放旅客可以进去的第一天，我现在好兴奋哦！这一次呢是有点短暂去快闪，因为毕竟我这一次呢在出发之前一个多月，然后完全没有休息，所以我现在很兴奋。我要去日本呢，先去机场，Go！今天是开放的第一天，我看一下人多不多。 我刚刚在期待，说会不会进来满满坑满谷都是人？觉得哎，好还好。耶，刚刚终于用好了，现在呢要出镜了。然后今天可能是因为第一天，所以记者还蛮多的。我刚刚遇到了两组问我，我就说不好意思，不太方便。包伟增他们问了，我说不水不水。 谢谢。 是红色的，所以他会先要要求要看。然后我们现在是先直接到那边。现在走了很长一段路，没有镜头，没有指示。我走的是对的吗？糟糕！怎么有种又绕回原位的感觉？而且我现在连网络都连不上去，糟糕！ 刚刚已经先填完这个了。如果你是红色的，你就是照着指示走走很长一段路，完全没有任何人，不要怀疑就是那一段路。因为我的那个买 SOS 我一直呈现红色，所以我现在是先用这个是宣告你的身体健康没有问题。然后现在可能应该是走人检查的那种方式。OK，我终于出来了，你就会获得这张蓝色的，你就可以顺利进来了。 天哪！因为我这一次来的时间只有待一天多，所以我现在要加快我的脚步，速速的赶快出境。我看一下，现在两点十三分。我刚其实一点就已经到了，所以跟大家说，如果大家有什么行程上安排的话，就是要稍微就是注意一下。两点多其实人没有很多哎，比我想象中少一点。我们现在先速速的来去饭店。 呢，到新宿了。我每一次来日本的时候，都一定会住新宿。如果到东京的话了，因为呢，它基本上就是不管多晚都还有东西可以逛。给大家看一下，还没有到饭店 check in，我就自己先买了一万多块日币。就因为那一排超多衣服店的，我就经过想，嗯，不然顺便逛一下，看一下。结果一进去，店员就是想跟我介绍，然后他们的眼神都在发光，他就默默的说了一句。 You are so beautiful，我就哇，我就买了。怎么办？我这个人真的是一夸，整个钱包就会自动打开。哇，这个熟悉的路口。哇，觉得这里很多不一样，因为这种是情感的。我记得之前好像也没有谁检点。 这人真的少蛮多的，熟悉的地方，可人还在。这一次日本自由行开放的第一天，快闪来吃让我魂牵梦萦的店，究竟是哪几间呢？让我们一休你 go！我现在到今天要住的饭店了。 到饭店的时候，我都会开门，然后先让个位置，再进来。耶！ 现在呢，在六哥仙里面呢，然后我选的这间是别馆。每一次来东京的时候，一定会来吃这间吃到饱，因为我超爱吃和牛，通常都是点它雪之宴。但是呢，我今天想要试试看它月之宴，是有加上的牛舌、牛肋排、里脊，还有龙虾跟水煮蟹脚，就多了这三样的来试试看。然后它是加喝到饱的话，一百二十分钟一个人是一万四千三百元。我们今天来点这个来试试看。 不好兴奋！就到这我不知道以前就有，还是还是现在才有？就是它现在你可以选，说你要雅金尼夫之外，你可以选你要瘦体烧，还是你要小布小布小布，就是两个可以选择。现在小布小布上了，它是一个纸哎，好酷哦！很胖，好像泰国航空。 嗨，他现在小不小不上了，这个肉片实在太漂亮了。我先丢一片下去吃一下。太稠了，太稠了。太熟了。我们来烤一下这种，烤一下牛舌。哇哦，好快乐啊！ 好点，快翻了，很浓很浓，嗯。好。哦。主要是等一下 吃一下牛舌，嗯，盘羊这种烤的有点过熟，很有富有那个香味的油脂在和那个炸开，哇！我们先来夹一下其他的，横膈母味超爱。 它有点出汁之后，就要赶快翻它。就可以夹了。和牛不要太熟。哇，那个河牛的油脂香就是好嫩哦！看你刚刚在旁边吗？生菜来了，夹一块肉，生菜，然后就这样。 因为我这样点的是嫩鸡肉跟猪颈肉，盘子是红的，上我配它的麻酱，有点咸，它这个有点，我觉得是芝麻酱味真的味道。这个是小布小布的那个螃蟹，我第一次点它蟹脚，因为我以前来点的时候不会特别点这个品相，这个套餐对我来说我觉得会稍微贵一点。 然后我又懒得吃海鲜，所以我通通常来我不会点这个品相。糟糕，我脱衣服吃饭了。哈哈，虽然有点干但我觉得还 OK。 超级搭配饭，我刚点的，终于要吃这个东西了。吃很多又不会太咸，这个感觉很难。这是我自己做的牛冻饭。 好吃，超嫩！我其实在台湾已经很久没有吃到吧，所以现在有点快乐。没有凉片，没有，想吃侈。 睡觉睡觉，双刀流，咔嚓咔嚓咔嚓。是谁住在盛开的杨柳林？大风里离。是的，是的，我健身教练刚传短讯息给我，先，该动了。Ice cream, juice, mango, orange, orange. 然我选的柚子，柚子，因为柚子肉还有。 <laughs> 我刚刚一直很想跟他说，因为真的很漂亮，因为他眼睛超像日本女明星那种，眼睛都会有发亮的感觉，我也不知道他那个店就有那种感觉。而且它是柚子口味的，很 Q 弹然后它旁边还有那个腐茶。 我本来以为会有点像是那种我们常见的那一冰一球一球冰淇淋的感觉，这个还带有一点点冰沙感。然后我觉得柚子的味道还蛮浓郁，它有点像你去韩国喝那个柚子茶。咦？月光仙子的沙， <laughs> 这个要用多久？我今天吃的其实是别管，因为它别管就是空间比较大，然后比较新。 对，我觉得大家有兴趣真的可以来试试看。然后呢，因为我今天点的是我之前没有点过比较贵的品相，平常都是点九千九那个品相。我今天想说试试看比较贵的。今天吃下来呢，一个人大概两千五、两千六左右，我觉得超划算的。如果你们是比较没有那么喜欢吃和牛的话，其实我觉得它其他肉的品相也还不错，因为像鸡肉、猪肉那些，我觉得它的那个口感上也都还不错，都还蛮新鲜的。有这下呢，本店在那里。 大家如果本店没有位置，下来之后过一条马路，这边走个一百公尺左右就是他的别馆了，别馆站站。Big C 吗？呃，Big t o m o r r 一秒回泰国，怎 <laughs> 么地壳？我还记得两年前来的时候，中央的这一条都在整修，然后整个包起就这次来，它已经全部都好了。 都是电视墙。猜猜我要去哪里？我要去吃我非常非常非常怀念的某一间店。但是呢，我这次要是吃本店，第一次来这一站呢。这一站是品奇镇啊，品田顶镇啊。 如果大家知道我非常喜欢吃某个拉面店，应该就知道我要来干嘛了吧。东京街头，哟！我还在偷听，偷听他们点餐那个日文，我有点忘记了，怕我也听不懂。超贴心。 就 <laughs> 是这个味道。 总算吃到二郎拉面了，而且还是本店浓厚的豚骨酱油汤头，再配上大蒜，哦，费够，美味しい。はい、どうもありがとうございました。 我现在很快乐，因为我刚刚吃完二郎本店的，我觉得里面的欢乐感比我之前很长的新宿吃的欢乐感更重哎，不知道为什么。哎，重点是很好笑，是我刚刚点大碗的时候，所有的人都想阻止我，有一个男生就说大碗的就是很大，还比给我看，我说 OK OK，待就呜，对，所以他们就哦，但我还是很快乐的把它吃完的。 但是我只能说，不愧是饿狼拉面那个贝汁、那个蒜味、叉烧，就是我心目中的饿狼西拉面的味道，很快乐。哇哦！油丹，好可爱哦，好可爱哦！还有你看他脸，好帅哦，好讨厌，好可爱哦。 我想要这个有虾子的，这个虾子的。哎，不是。这个坐姿有点丑。我来投这个，这三百块。我想要海老，这个。究竟是谁嘞？哎。好像福射鹿。 但是我觉得他这样很可爱，有没有？Thank you。这一间呢是他新开的，它是红色辣的口味，我们来吃吃看。辣的指标，我们要哪一个？古力男女吗？那是阿古力神社。 嗨，阿里巴巴总裁吗？给大家看一下，这是我刚点的，看起来是很棒。我点的是那个三丁目独立男生跟女生的吗？我不知道，看不太懂。其实没有到很辣，可能我选三三丁目，我觉得好像还可以。 是有点的，看起来超辣。然后我还另外加点了白饭，因为我觉得吃阿芙里就是要把它汤汁都喝的非常的干净才可以。我觉得它的辣没有想中辣，它还就有带一点点那个柚子的香气在里面。但有可能是我点的是那种第三级，所以我觉得辣度还算可以，比较像是有点像辣粉的那种香辣。 然后我又有那个尼吃阿芙利特有的那种柚子的香气。你的辣吗？我的我的辣算是蛮有气质的啦。流汗的吗？ 让我想到之前去吃，我忘记是哪一间店了，它也是主要是辣的，蒙古什么的我忘记了，整间店都在流都是那种流鼻涕的声音。它这个蛮特别的，以我还是比较喜欢阿芙种，有点淡丽兮又带着浓郁的那种感觉。 了这间辣的阿芙丽之后，我发现我还是比较喜欢原本的味道，因为我喜欢原本那种就是有点细致、浓郁但又有点淡丽的那种感觉。然后这间的话，我觉得没有不行，只是我觉得它的那个辣，大家我会建议点三或四，因为我室友不心点到第二十八，然后我自己觉得它吃起来就会没有那个阿芙丽的感觉，比较没有那个柚子香。 然后味道我也觉得粉雾粉雾的，所以我就比较没有那么喜欢。但是我觉得大家有兴趣也是可以来试试看，因为我觉得三等级的我觉得还算 OK。顺便讲一下，阿富利本店它其实也有辣的那个柚子拉面，他们本店的那种辣是另外一种的，我比较喜欢那种，所以大家可以去试试看。那如果你已经吃过原味的话，也可以来尝鲜看看，因为没有什么人，所以我觉得吃到的速度算是蛮快的。 阿芙丽还是原版的最对我的味。 一个啊，是我喜欢的那只，很可爱，好 Q 哦。看好想买哦。这一次短暂的一天半，快闪日本。 非常的开心， <laughs> 虽然时间很短暂，但是没有关系，我还会再来。I will be back。嗨，大家，我回到台湾的，从日本回来的，然后呢？ 今天出来的速度其实还蛮快的。我这次飞松山，然后因为我之前那个桃园机场回来的时候，那时候还在三加四，有跑一些流程啊，所以它其实出关的时间大概一个小时左右。但因为今天是零加七的第一天，所以其实出关速度还蛮快。不过它会有给你两个快塞的那个试剂，就是你基本上要两天快塞试剂是 negative 才可以出门，这样还蛮棒的。这一次去啊，虽然时间非常的短，然后同时间又很多人去，感觉就是有点不想回来，但还是觉得有解到。 馋，因为该吃的、想吃的都有吃到。希望下一次能够再速速的、赶快再去日本玩。耶！